зависимый, да? Вот. Ну, нормальный человек сразу, да, порядочный парень. Из всех, из... О, так, я. О, бля, нихуя себе. <laughs> Запне в дупу собі, сука. Тихо, тихо, тихо. Тихо, давай подивимося, що ти же. Прикон. Як дебіл, хай прямо. Прикон, ти зараз, блядь. Диви! О, давай. Натурі. Аж кнопка припала. Зараз щось починає. Та ну, В смысле, блядь, как там? ну, туз. Крестик? Да ну нахуй! Как ты это сделал? Красавчик вообще. Ой, канал, канал, канал. Иди, ссылку, ссылку. Se <laughs> aspetta.